Hallo, op 27 april 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming formeel aangenomen en gepubliceerd. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. De wet bescherming persoonsgegevens geldt dan niet meer. We hebben tot 25 mei 2018 de tijd om ervoor te zorgen dat we straks aan deze nieuwe verordening voldoen. Dan zal de verordening in werking treden. Als organisatie kunnen we nu alvast stappen ondernemen om straks klaar te zijn voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De autoriteit persoonsgegevens heeft daartoe tien belangrijkste stappen op een rijtje gezet. In deze video worden die 10 stappen kort besproken. Maar wat verandert er? De verordening versterkt de positie van de betrokkenen, de mensen van wie gegevens worden verwerkt. Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt, meer dan nu, op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Nou en dan nu de eerste stap, de bewustwording. De relevante mensen in onze organisatie, zoals beleidsmakers, zullen op de hoogte gebracht moeten worden van deze nieuwe privacyregels. Ze moeten inschatten wat de impact van de verordening is op onze huidige processen, diensten en goederen en welke aanpassingen nodig zijn om aan de verordening te voldoen. De implementatie van de verordening zal veel vragen van de beschikbare menskracht en middelen en het is een zaak om op tijd te beginnen. De autoriteit persoonsgegevens kan de universiteit sancties opleggen van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de omzet als we ons niet aan de nieuwe privacywetgeving houden. Stap 2. Rechten van betrokkenen. De mensen van wie persoonsgegevens verwerkt worden krijgen meer en verbeterde privacyrechten. We moeten ervoor zorgen dat zij hun privacyrechten goed kunnen uitoefenen. Denk daarbij enerzijds aan bestaande rechten, zoals het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering. Maar houd ook alvast rekening met, de, met nieuwe rechten, zoals het recht op dataportabiliteit. Bij dit recht moeten we ervoor zorgen dat betrokkenen hun gegevens makkelijk kunnen krijgen en vervolgens kunnen doorgeven aan een andere organisatie als zij dat willen. Ook kunnen mensen bij de autoriteit persoonsgegevens klachten indienen over de manier waarop wij met hun gegevens omgaan. De autoriteit persoonsgegevens is verplicht deze klachten te behandelen. Stap 3. Overzicht verwerkingen. Onder de verordening hebben we een documentatieplicht, wat inhoudt dat we moeten kunnen aantonen dat onze organisatie in overeenstemming met de verordening handelt. We zullen moeten documenteren welke persoonsgegevens we verwerken en met welk doel we dit doen, waar deze gegevens vandaan komen en met wie we ze delen. Stap 4. Privacy Impact Assessment, ook wel de PIA genoemd. Onder de verordening zullen met betrekking tot bewerking van gegevens bij een hoog risiconiveau verplicht zijn een zogeheten Privacy Impact Assessment uit te voeren. Dat is een instrument om vooraf de, privacyrisico's van een gegevensverwerking in kaart te brengen en vervolgens maatregelen te kunnen nemen om de risico's te verkleinen. De Universiteit Leiden biedt met haar handreiking klassificatie houvast bij het klassificeren van gegevens. Er wordt daarbij gekeken naar de aspecten beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Er is sprake van een hoger niveau in situaties waarin bijvoorbeeld met vertrouwelijke gegevens wordt gewerkt, of een hogere beschikbaarheid van het systeem, of een hogere integriteit van informatie vereist is. Aanvullende, aanvullende maatregelen kunnen ook betrekking hebben op privacybescherming. Dit is onder andere het geval indien bij verlies of onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van persoonsgegevens er extra negatieve gevolgen ontstaan voor de betrokken persoon. We kunnen maar beter nu alvast inschatten of we straks PIA's moeten uitvoeren en hoe we dit dan gaan aanpakken. Stap 5. Privacy by design en privacy by default. Onder de verordening gelden de verplichte uitgangspunten van privacy by design en privacy by default. We zullen moeten nagaan hoe we deze beginselen binnen onze organisatie kunnen invoeren. Privacy by design houdt in dat we er al bij het ontwerpen van producten en diensten voor zorgen dat persoonsgegevens goed beschermd en dat ook dataminimalisatie het uitgangspunt is. Privacy by default houdt onder andere in dat we technische en organisatorische maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat alle apparaten en software privacy-vriendelijke standaardinstellingen bevatten. We verwerken als standaard alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat we willen bereiken. Bijvoorbeeld door een app die we aanbieden niet de locatie van gebruikers te laten registreren als dat niet nodig is. Of op een website het vakje ja ik wil aanbiedingen ontvangen niet vooraf aan te vinken. Of als iemand zich op een nieuwsbrief wil abonneren niet meer gegevens te vragen dan nodig is. Stap 6. Functionaris voor de gegevensbescherming. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de verordening. Onder andere onderwijsinstellingen zijn verplicht zo'n functionaris in dienst te Universiteit Leiden heeft in het kader van de verordening een functionaris gegevensverwerking aangesteld. Stap 7. Meldplicht datalekken. Als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben, is er sprake van een datalek. Datalekken zijn verwoestend voor het imago en de continuïteit van een organisatie. In de verordening is onder andere de verplichting opgenomen om datalekken te melden. De meldplicht datalekken is al per 1 januari 2016 opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De meldplicht datalekken blijft onder de verordening grotendeels hetzelfde. De verordening stelt wel strenge eisen aan onze eigen registratie van de datalekken die zich in onze organisatie hebben voorgedaan. We moeten alle datalekken documenteren. Met deze documentatie moet de autoriteit persoonsgegevens kunnen controleren of we aan de meldplicht hebben voldaan. Medewerkers die persoonlijke data van het werk op mobiele apparaten meenemen, lopen eigenlijk een potentieel gevaar. Een smartphone of een tablet zijn kwetsbare apparaten in de zin dat zij makkelijk verloren of gestolen raken. Het is dan ook van belang dat je als medewerker op de hoogte bent van het beleid van de universiteit rond het gebruik van mobiele apparaten. Stap 8. Bewerkersovereenkomsten. Een bewerkersovereenkomst is verplicht zodra we gegevensverwerking uitbesteden aan een bewerker. De bewerkersovereenkomst is een contract waarin afspraken worden gemaakt over het verwerken van persoonsgegevens. Het is natuurlijk wel belangrijk dat zo'n derde partij de persoonlijke data beschermt op de manier zoals wij hebben beloofd aan onze klanten. Denk daarbij aan studenten, medewerkers enzovoort. We moeten dus beoordelen of de overeengekomen maatregelen in bestaande contracten met onze bewerkers nog steeds toereikend zijn en voldoen aan de vereisten van de verordening. Zo niet, dan moeten we tijdig noodzakelijke wijzigingen aanbrengen. Stap 9. Leidend toezichthouder. Als onze gegevensbewerkingen in meerdere lidstaten impact hebben, dan hoeven we onder de verordening nog maar met één privacy-toezichthouder zaken te doen. We zullen dan moeten bepalen onder welke privacy-toezichthouder we vallen. Stap 10. Toestemming. Gegevensverwerking kan gebaseerd zijn op toestemming van de betrokkenen. De verordening stelt strengere eisen aan toestemming. We zullen dus de manier moeten evalueren waarop we toestemming vragen, krijgen en registreren en indien nodig aanpassen. Nieuw is dat we moeten kunnen aantonen dat we geldige toestemming van mensen hebben gekregen om hun persoonsgegevens te verwerken. En dat het voor mensen net zo makkelijk moet zijn om hun toestemming in te trekken als om die te geven. Ten slotte geef ik hier nog enkele nuttige websites over dit thema. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens.